Eh, salut les amis, c'est encore moi et... Attendez deux secondes. Oh, mais qu'est-ce que t'as chialé Ça y est, t'es calmé Ah, tu es resté un bon moment, mon garçon. <laughs> Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture numéro 6, puisqu'on est le sixième jour du mois de décembre, et c'est paraît logique. Alors, le sixième, il est parfait. Allez, c'est parti, et on obtient... Alors ça, je m'y attendais pas. Sabatier la pierre philosophale. Si vous avez un monstre est dans votre cimetière, payez la moitié de vos loge-pointes et ajoutez une magie polymérisation ou magie fusion depuis votre deck à votre main. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 exemplaires de Sabatier la pierre philosophale depuis votre cimetière, puis cibler un monstre sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Je savais même pas que cette carte elle se jouait dans le, dans le deck euh, Corribo. Elle est jolie quand même. Hein avec tout ça, j'ai temps de rien. Et un petit braille encore là-bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, parce que chaque jour, on ouvre une case. Et moi, je vous dis à demain pour une autre ouverture. Salut à tous